हेलो फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम welcome to my channel my tech advice सबसे पहले आप सबसे गुजारिश है कि ये जो रेड सब्सक्राइब का बटन है इसे क्लिक करें और uh, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें uh, क्योंकि अभी मेरा चैनल बिल्कुल न्यू है और उसमें सिर्फ अभी बारह सब्सक्राइबर्स हैं मैंने सोचा था कि ये जो अभी मैं रिवील करने वाली हूँ ट्रिक अर्निंग ऐप के हिसाब से वो मैं तब रिवील करूँगी जब थोड़े से अच्छे सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे लेकिन आ, फिर सोचा कि चले बता देते हैं क्योंकि मेरा एक्चुअल में ये जो ट्रिक मुझे मिली है ये बहुत ज़बरदस्त है आप सबके बहुत काम आएगी तो आ, आ, आपका टाइम मैं वेस्ट नहीं कर रही आपको डायरेक्ट मैं आ, अपनी ट्रिक बताती हूँ तो सबसे पहले आप जाएँ गूगल में मेरा गूगल ओपन है फिर भी मैंने गूगल सर्च कर लिया अच्छा सॉरी अच्छा ये यहाँ पे गए यहाँ पे मैं टाइप करती हूँ मैं मो प्लेयर जब ये टाइप करेंगे तो सबसे पहला पहला ऑप्शन आएगा ये वाला इसको आप क्लिक करिए ठीक है उसके बाद क्या करना है इसको हम डाउनलोड कर लेंगे डाउनलोड मेरा किया हुआ है तो जब आप डाउनलोड कर लेंगे सारा सेटअप कर लेंगे वो तो बहुत इजी होता है नेक्स्ट नेक्स्ट करना होता है कोई एडिशनल कोई बात नहीं है उसमें उसके बाद क्या होगा आपके दो ऑप्शन आपके पास आ जाएंगे फर्स्ट क्या होगा पहले ये आएगा ये वाला मेमो लिख के आ जाएगा और मल्टी मेमो आ जाएगा ठीक है फिर मल्टी <clears throat> मेमो में जब आप जाएंगे ये वाला तो ये खुल के आ जाएंगे ये एक मैंने बनाया हुआ है जो रनिंग में है अभी ए, एक अपना ये मैंने अभी टर्न ऑफ करके रखा है क्या है इसमें क्रिएट करना है आपको एक ही एम्यूलेटर बनाना होगा ठीक है ये मे भी आपने सुना हो कि ये नोक्स का भी एम्यूलेटर है ये मैंने ट्राई किया हुआ है इसमें एक प्रॉब्लम क्या आता है आपका कभी भी वी इसमें कनेक्ट नहीं होता ठीक है मैं आपको ट्राई करके दिखा देती लेकिन वो बहुत मेरे लैपटॉप को स्लो कर रहा था तो मैंने वो नहीं खोला हुआ तो ये आपको लैपटॉप को स्लो भी नहीं करेगा आपके कंप्यूटर को और बहुत अच्छे तरीके से आपको रिजल्ट देगा ठीक है अभी क्या करना है आपको जब ये इंस्टॉल हो जाए ये ओपन हो जाए तो उसमें क्या है ये देखें ये मेरा अर्निंग है सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि ये देखें इसमें वी वर्क करता है दूसरे एमुलेटर्स में नहीं करता ये मैं गारंटी से बोल सकती हूँ क्योंकि मैंने दो एमुलेटर्स पहले यूज़ करके देखे उसमें ये वर्क नहीं करता चले मैं कनेक्ट करके दिखाती हूँ आपको कनेक्ट जब मैंने किया तो अभी आप देखें थोड़ी देर में ये कनेक्ट हो जाएगा सही है ये देखिए ये कनेक्ट हो गया ठीक है अभी अगर आप देखें तो चले मैं आपको फायरफॉक्स पे दिखा भी देती हूँ कि इसकी लोकेशन मैंने यूनाइटेड किंगडम से किए तो देखें ये क्या आता है चलिए देख लेते हैं my I P address and location ठीक है अभी इसमें जाते हैं फर्स्ट वाले में इसमें आपके नेट की स्पीड भी अच्छी है और सब कुछ ज़बरदस्त है ठीक है ये हो गया लंदन के इंग्लैंड का हो गया ठीक है ये हमारी आईपी एड्रेस वगैरह चेंज करता है अब सबसे पहले क्या आप सबको क्या करना पड़ता है अर्निंग ऐप के लिए बोलते हैं कि आप बहुत सारे मोबाइल्स वगैरह ख़रीद लें या फिर कुछ उस, उसको चेंज करें क्योंकि हमारी एंड्रॉयड आईडी जो होती है वो सेम होती है सही है एक मोबाइल की एक एंड्रॉयड आईडी वो आप चेंज नहीं कर सकते ठीक है अभी मैं आपको दिखा देती हूँ मैं डिवाइस आई में जाती हूँ ये देखें मेरी एंड्रॉयड आई ये है ठीक है अभी क्या है ये आप देख रहे हैं पहले क्या थी ओरिजिनल क्या थी सिक्सटी था आखिर में अभी क्या है पंद्रह है वो क्या कैसे मैंने चेंज किया उसके लिए क्या करना होगा आपको रूट करना होगा मेरी आप पहली वाली वीडियो चेक कर लें उसमें मैंने आपको मना किया था कभी भी अपने मोबाइल को कबाड़ा ना बनाए उसको रूट ना करें सही है उसके लिए क्या करना है आपको पहली बात मैं आपको ये समझा दूँ कि इसमें आप एप्लीकेशन कैसे डालते हैं ठीक है ये आप ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं थंकेबल से डाउनलोड करेंगे ठीक है आप उसको कंप्यूटर में डाल लें ऐसे आ जाएगी ना तो आप इसको उठा के ऐसे पटकते हैं यहाँ पर ठीक है ये इंस्टॉल हो जाएगी फॉर एग्ज़ाम्पल वो इंस्टॉल नहीं हो रही तो आप क्या करेंगे कि ये के लिखा हुआ है इसमें जाकर और आप वहाँ से डायरेक्ट इंस्टॉल कर लेंगे आराम से हो जाएगा कोई भी प्रॉब्लम है मेरे कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताएंगे मैं आपको उसका रिप्लाई ज़रूर दूँगी ठीक है उसके अलावा क्या है कि यार ठीक है अभी क्या करना है क्लियर डेटा का आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना ये बहुत ईजी रहता है सही है ये बहुत ज़्यादा ईजी रहता है आपको क्लियर डेटा करने में बिकॉज डायरेक्ट इधर जाए आपके फेवरेट्स में हो जाता है जाके इसको फोर्स क्लोज कर दे फोर्स क्लोज करना लाजमी होता है हम क्लियर डेटा कर देते फोर्स क्लोज नहीं करते फोर्स क्लोज कर लिया कर ठीक है ये क्लियर डेटा हो गया ऐसे हम मतलब इसको इस्तेमाल करेंगे मैं अभी आपको अर्निंग ऐप के बारे में नहीं बता रही कि ये इस्तेमाल कैसे करते हैं मैं आपको बता रही हूँ कि आपको सिक्योरली कैसे करना है अभी आप क्या किया मैंने बैक में जाती हूँ ये रहा सेटिंग का ऑप्शन ये आप देख लें ये सर्किल बना हुआ है इसमें जाएंगे क्या करना है अब इस पहले हम ये मोबाइल है चलो मोबाइल ही कर लेते हैं ठीक है अभी एडवांस्ड में जाना है उसमें जाकर हमें ये देखिए जैसे मैंने कस्टम किया हुआ कस्टम में मैंने ये मोबाइल नंबर डाला हुआ है मोबाइल का मॉडल डाला हुआ है ठीक है अगर हम डिफ़ॉल्ट में जाएंगे तो डिफ़ॉल्ट में हमें बहुत सारे मिल जा रहे हैं नोट एट मिल गया चले सही है ठीक है नेटवर्क चेंज कर लेते हैं यू फोन कर लिया हर एक क्लिक के बाद ठीक है एक क्लिक कर लें आप ओके उसके बाद फिर आप सेटिंग में जाएं और ये सारे ये जनरेट हो गए ये जनरेट हो गया ये क्या फ़ोन नंबर जनरेट हो गया आई नंबर भी चेंज हो गया नेटवर्क में जाएंगे अभी इसका वाईफाई का ये हॉटस्पॉट भी हम चेंज कर रहे हैं ठीक है डीएनएस जो है वो ऑटोमेटिक होगा जो आप वीपीएन से कनेक्ट करेंगे सही है उसके बाद मेक एड्रेस ये भी चेंज होगा ठीक है अधर्स में जाएंगे ये बाकी सारी ये सेम रहने देनी है ना जो हो गया सो हो गया ठीक है अभी इसको सेव करना है और उसके बाद आपको ये बोलेगा कि आप इसको रीस्टार्ट करो ठीक है बोलेंगे रीस्टार्ट करो तो आपकी हम सेटिंग जो है ना वो सेव करेंगे पता नहीं क्यों आज मुझे रीस्टार्ट करने ही बोला चलो मैं रीस्टार्ट करवा देती हूँ ये जनरेट हो गया ये जनरेट हो गया बार बार चेंज कर सकते हैं हम एक क्लिक कर लें उसके बाद ये सारा जनरेट कर लें सेव क्लिक होगा आपका अकाउंट बंद नहीं होगा ठीक है ये सेव कर लिया ना अभी ये बोलेंगे कि यार आप यहाँ पे इसको रीस्टार्ट करें तब जाके ये सेटिंग्स सही होंगी ठीक है रीस्टार्ट करना लाजमी है नहीं तो सेटिंग चेंज नहीं होगी हम इसको रीस्टार्ट करते हैं ये खुद ब खुद रीस्टार्ट हो जाएगा ठीक है आपकी android ID I number model number mobile का ये सब चेंज हो जाएंगे फिर आप करें वी से कनेक्ट वी से कनेक्ट का क्या करना है आपको वाइपर से नहीं करना टर्बो से नहीं करना ये सारे वी सब इस्तेमाल कर लें वो वो वी सेलेक्ट करें जो बहुत कम लोग इस्तेमाल करते हैं उन वी से क्लिक करें आप लोग सही है आपका अकाउंट सेफ रहेगा आपका मोबाइल ऐसे लगेगा अलग अलग जगह से क्लिक्स आ रहे हैं ठीक है एक वी से एक कंट्री से एक क्लिक करना है ज़्यादा क्लिक्स नहीं करने हैं ज़्यादा लालच करेंगे फंस जाएंगे आप लोग ठीक है मैं ज़्यादातर पाँच से छः क्लिक्स करती हूँ डे में वो भी मैंने काफ़ी टाइम से नहीं किया ठीक है वो क्योंकि अभी जो टाइम चल रहा है ये देखें ना ये जो डेट चल रही है ना ये इनकी कैलकुलेशन की डेट चल रही है तो मैं नहीं कर रही ठीक है और उससे देखें आप <clears throat> ये आइडिया आपको मुझे लग रहा है अच्छा लगेगा और इसके अलावा अगर आपको कोई किसी भी तरह की हेल्प की ज़रूरत हो तो आप कमेंट बॉक्स बॉक्स में मुझे बता दें ठीक है ये देखें मेरे पास बिल्कुल सही वर्क कर रहा था थैंक्स uh, अलॉट आप उम्मीद है कि आप सबको बहुत पसंद आया होगा एंड आई रिक्वेस्ट कि प्लीज़ मेरे ये ट्रिप को कॉपी नहीं की, कीजिएगा अपने चैनल uh, पे और मैंने बहुत मेहनत की है इसके लिए तो मुझे थोड़ा सा क्रेडिट दे दीजिएगा और थैंक्स अलॉट प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ओके अल्लाह हाफिज़